Seja bem-vindo. Escolha seu convidado. Seja bem-vindo. Escolha seu convidado. Lucy. Lourenço. Se me atacar, é eu vou atacar. Huh. percent! 100 fish 100%! Olha fish Olha fechando! Olha fechando! Olha o peixeiro! Olha o peixeiro! Olha o peixeiro! Olha o peixeiro! Yo! Yo! Só isso? Duelo. Yes. isso? Escolha seu convidado.